Тэ төвшин баяр таныг Монгол улсын хөгжил цэцэглэлтэнд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу цол тэмдэгээр шагнаваа. Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Отгоны Гэрэл Тод. 2021 оны 2 дугаар сарын 6 гинэ. За э дөлгөөн таныг Монгол улсын хөгжил цэцэглэлтэнд оруулсан хувь нэмрийг тэн үнэлж Монголын залуучдын холбооны хөдөлмөрийн алдар цол тэмдгээр шагнава. Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч отгоны гэрэл тод. За тэгээ дээрэс нь энэ чинь ингээд блог их сайн хийдэг хоёртой гинэ. Хөдөлмөрийн алдар гэдэг юм цол тэмдэг. За тэгээ Монголын залуучдын холбоо бас ингээд аа сайн залуучуудаа бас харж явд юм байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе баярлалаа. Энэ хоёр маань өнөөдөр бас ингээд гоё ингрэмэлж байна. Тэгээд хосын жор хоёр төслийг одоо эд ажилдаа явж байхад нь бас ингрэмэлж байгаад нь хоёр найзтай баяр хүргье. Яа, хостын Монголиас хамт олон бол шилдгүүнөөдөө ингээд залуучтай холбооны тэрүүний залуу хөтөлбөрийг алдар авсанд нь баяр хүргье. За баярлалаа. Улам улам амжилттай хүсэн ерөөё. За за хөтөлбөрийн бадраа гултгаа. За. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Тэг. За. Гүн намайг бичих юм уу? За. Төвшөө бичнэ. Тэгэж үү. Яа энэ зүйл ингэж. Аа тий. Тэгэд аа тэгэд ингэчихсэн. Окей. Баймгийн л юм наалтай явах энэ хэмжээгийн хүмүүс болдог. За зүгээр одоо үсэн. Төлгөөнөө нөө бас зөв энийг зөвтгөд хэлчихэ л та. Төлгөөнөө бас нөө UFC-гээр бас хичээлтэй юм аа. Дасгалын ажил тал зодуулчихад байгаа. Зодуулчихад байгаа. За миний ани гоё үг хэлчих. Хөдөлмөрийн алдар хүн нэг хөл. Аа. Хөдөлмөрийн алдар. Хөдөлмөрч юм шүү дээ. Би анх удаага ийм шагналыг авч үзэж байна. Өмнө нь намайг тодорхойлох хинж байгаагүй. Анх удаага төрийн одоо энэ ч бас төрийн байгууллагын шагнал шүү дээ. Тийм шүү дээ. За за тэг ямар ч амар гой санагдд юм байна. Анх удаага ийм шагнал авч байгаа болохоор бас ингээд нөгөө хийсэн юм юм харж үнэлж байгаа юм байна да. Тэр хүмүүс бас ингээд холоос ч гэсэн харж идэм байна. Өмнө нь ингээд тэр хүмүүс анзаардаг анзаардаг бол боддгоос ахгүй. Тэсн чи анзаарсан байх юм бэ. Тэгээ амар гоё урам авлаа. За ялгааг хүмүүс яг урам авлаа. Тэгээд өшөө олон зүйлийг одоо залуучууд руу чиглэсэн зүйлийг хийх болно. Манай Позитив Монголианс баг хамт олноос. Энэ буурныхаа үзүүр дээр нь ингээ шагналаа. Тийм энэ энэ өөрөө гоё утгатай байхгүй юу? Энэ шивэдэд яг ингээ төв талбай дээр нэг юм юу идэх байхгүй юу? Тэр нь болохоор нөгөө нэг одоо нөгөө бие биентэйгээ дайтахгүй шиг ив таймер байхыг бэлгэсэн юм хөшөө өгдөө. Тэгээ ийм гоё юм дээр өнөөдөр ингээд шагналлаг үлчлээ. Инх тайм бие биенийгээ хүлээн зөвшөөрөхийн бэлэг тэмдэг юм аахгүй тий. За за жан жан яа за. Тэгээд уучлаарай зарим нь байж амжсангүй тий. Оги оги Төгөө ямар азгүй би яг гараа явсан ч арайсан. Гоо хит тэд нар гараа авцгаа. Хасын жор хоёр контент юм аа одоо арт ямар ажил болж байгааг та нартай бас блогороо хаалцах шийдлээ. За өнөөдөр манай мейкап артист Анжа байгаа. За энэ хажуудалд манай төслийн маань ерөнхий менежер а Ренцэн. Аа Ренцэн. За өнөөдөр бас манай дээр ажиллаж байгаа багт энэ арталт нь ингээд зураг авалтын ерөнхий нөгөө юунууд байгаа одоо нэг иймэрхүү байдлаар зураг авалтын өнгө тоон тий стил иймэрхүү байвагдана тавигдана гэд нөгөө ирж байгаа зочдод маань бас ингээд харагдац байдлаар нь ойлгуулах гээд за энд нэг вино байгаад байгаа буруу ойлгочгүй дээ энэ ирсэн зочин маань биднэрт вино бэлгэлсэн харж байгаа бол юм задлаагүй бид нар ажлын явцад алкогол байхгүй энийг шийдвэр тавьчих наранд удчиж за энэ өрөө бол тэгээ ерөнхийдөө ингээд ийм мейкап болон хувцаалах өрөө маань байгаа за ийшээ бол амар гойд хираз байгаа харамсалтай нь өвөл хүйтэн байгаа учраас бид нар ашиглаж чадахгүй байгаа. Ийм гоё терасаа дэнчээ 100 бол хүмүүс амар гоё мах цах шараад ингээд гэрүүлээрээ зайсан толгоо хараад амар гоё байд юм билэ. За, иш харъя. Ингээд манай зураг авалтын хэсэг байгаа. За энэ хажуу талд болохоор тэнцээ ингээд жорлон байгаа. За бүгдөө хин шээж байгааг харцгаая. Аа, тэрэгтэй. За, энэ хэсэг болохоор ингээд зураг авалт явагдаж байгаа хэсэг байгаа. За, манай төслийн аа орчуулагч гэж хөтлөгч орчлог. Төвшин баяр. Аа. Төвшин төлгөө хоёр маань. Маш их одоо хүч хөдлөмөр шингээж байгаа баг өрөлтгөн гэсэн одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Ер нь бидний ажил бол яг үндсэн ажил бол нар жаргангуут л эхлээд байгаа. Энэ энэ дээрээс бас ингээд яг энэ чинь Одоо төвшөө хэмнэл ийш яг нэвтрэл ихтэй юм гэдэг нь тийш авдаг байхгүй яа. Ийшээ алхаа. Батарлуу араалт. Зөөлө алхаа. За тэгээд урт алхаа. Хоёр гурван санаа алдна. За санаа алдаарай. Тэг. Тэгэл энэ чинээ суугаал тэгэл хөтлөөд эхэлт юм да. Тэгэл ийшээ суугаал хөдлөж эхэлнэ. За энэ бол ерөөсөө ерөөхдөө Улаанбаатарын хамгийн гоё одоо үзэгдэх орчин гэж бид нар бол дүгнээд байгаа. Яагаад гэвэл яг зайсан дээрээс харж байгаа юм шиг тэр мэдрэмжийг өгд юм байлээ. Тэг ялангуяа бүр шүн буюу орой энэ цанхоор ингээ харахлаар ингээ харанхууд утаагүй тэр өдрөлт үнэн гоё те. Романтик гэдэг орчин юм бэлээ. Тэг ингээ энэ тэр чигтээ ингээ шилэн учраас ерөөсө 360 градус тэр чигтээ шилэн ингээ үзэгдэх орчинтай. Тэг ийм гоё газар зураг авалтаа ингээд хийж байгаа. А би бас доотлыг харуулах хэрэгтэй. Доош юу байгааг харуулъя. За манайх одоо юмнууд огсорж байгаа. Би шитар доошо буулаа. Ингээд доошо нөө буух юм бол энэ доор бас хэсэг байгаа. Энд чи бид нэр зочдоо ухтаж хүлээж авч байгаа. Ирсэн хүмүүс маань бас амс хийгээд энд бас ингээд юу яаж байгаа. цайлдаг хэсэг нэг байгаа. За тэгээ өдрөө алган бид нар бас нөгөө ажилчид бас бид нар ч нөгөө бүх өдөр ингээ ажиллаж байгаа учраас үлсэн, сангана. За нүрэ бодолцсон ийм лугтаар жижээ. Энэ дуу жоохон түр аялах чи sorry. Сайхан аавчихсан байна. Шинэ аав. Хүчээ алдахгүй гоё хамтаа дуусна шүү гэдэг юм зүгээр энэ тавдах 50 өдрөө явж байгаа дээр бас зүгээр хэлээ. Багтаа. Амжилт хүсье. Ханбаатар энэ чинь байранд авч хагаад тэгээ өргөслөд дуусаад энэ чинь Монгол Улсын гавьч Эрдэнэ заахын нагааш орно. Тэг. Бид нар бол нөө одоо яг нөө цаг нар тэр бас төгжрэг гэхдээ ер нь бас тоосч байхгүй бол бас эвгүй юм байна шүү тий. Харагдтай аюу харагдаад байна. Э, манай ерөнхий найруулагч хаана байгаа? Аа, ерөнхий найруулагч хаагаар байгаа. <laughs> Тэнийг дагнаа шиг юм хаана байна. За, юу ясаа? Найруулагчаа. Ажил төрлөختөө байна уу? Ажил та ажил төрлөختөө байна уу? Ажиллагаа төвчж. Та амархан сайн байна уу? За энэ дундаа байгаа хамгийн ахмад настай мөөгийгай та. Арц уух юм. Өөз баярлалаа. Юу би энэ гоё гоё сюрприз харуулгаад найруулагчтай. Аа зэ. Энэ хинбэ гэж харуулсан заяа. Аа зэ. За энэ хинбэ. Тэшн. <laughs> Дөөшин гэд. Юу яасан? Бид нар ингээд нүг төсөл дотор байгаа хүмүүстэй. Цагаан сар болж байгаа учраас цагаан сарын баяраар ингээд бүгд ажил таарж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ ажил таарж байгаа учраас тэгээ бас чин сэтгэлээсээ ажиллаж байгаа учраас ингээд 5 сая төгрөгийн тоглосон. Тэгээд бүгд нэг юуныхаа төслийн хамт гүшүүдтэй Positive Mongolia-гийн багийнхаа зүгээс цагаан сарын бэлэг болгоод цагаан сарын одоо 5-ны дэх ч юм уу одоо юу нэг бэлгэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг өөрөөс тань хэлье. Дандаа бэлгээ эхлээд өгөө. Та миний сэтгэлийг авмуу. Аа. Амаа би тайд маань гэртээ хурж ячиж амжихгүй байгаа учраас бид нар энэ шууд энэ ч захиал. Тэгээд ингээд гэлүүн захиал болчихъя. Тэгээд сүүлдээж <laughs> оо хадам ээж авч нүлээ. Хаяга өгөөч. Хаяга өгөөч. Гол ингэж олон юм ярьдаг ч хаяж байгаа бүтэц байдгийг. Би одоо яг залгаад асуучих гоо. За. За тэр хооронд цаашаа явж яа. За иш. За дараагийнх нь төөгөө. Амтан сайн байна. Бид нэр энэ чинь ажиллаад байдаг, цаа зарлгаад байдаг тийм учраас бид дэд бас ингэ яа. Аваа яваа. Аваа яваа. Аа. За тийм юу? Тийм 50% авчихсан. Аа. Залгаж яриад тийм. За за тийм. Өнөө залгаж өгсөн. Буруу харуулсан учраас. Аа. Ямар ч бэлэггүй хотрол. За асууч. За. Тариг. Аа, дуучин гамгаа. Цагаан сарын бэлгэндээ та юу авах вэ? Тэслэгийн зүгээр цагаан сарын бэлэг бэлгэлж байна. Амс авъя. Энд чинь шууд хүргээд өгчих юм бэлээ. Өөрт авах юм уу эсвэл гэрээ авах юм уу? Юу авах вэ? Ямар сонголт? Яа, тавгийн идэ бууз байгаа. Категорид нь тавгийн чихрэл юмсаа салаа салаад ингээд эдрээс ачих юм бол гэр лүн хүргээд очих юм. Тийм болоод хэдүүлээ энэ чи ажиллаж байгаа гэр чинь чиний билег аваад очих юм байна. Ингээ багтаараа сомонгүй юм ингээд 50 мянга болж байгаа байхгүй. Эсвэл чи буудаас авчлах юм нэлээ. Хараа зоо. Өөрөө тоглосон. Хэвэн боо. Хэвэн боо юм. За хэвэн боо. За гэр лугаа юм уу ээж авруугаа юм уу? Хаашаа. За гэртээ авч юу. За. Хоёр боо. Тэгээ шууд гэрлөө. Тав хийдэ. Тав хий. Аа за. Хориглоо. Миний назаа нааш. Тэгвэл чи ингээ хоёр гурван боо. Тий. Чиний завгаач гэсэн гэрийнхнийгаа баярлуулъя гэж. Өө тийм шүү дээ. Эхнээсээ ингээд одоо э, хим маань моги маань найрлагч маань эхнэрээ баярлуулж байна. <laughs> хүрч байгаа маа. Байгууллагын зүгээс. Оо ямар гоё юм бэ. За тэрэн дотор тавгийн идэ гэж болж юм, тавгийн ширээ салаа салаатны орц гэж болж юм, баярын ширээний архи ажиллагаа юм байна, гарын бэлэг ажиллагаа юм байна. Тэгээд алийг авах вэ, алийг хөгжүүлэх вэ? Одоо ингээд цайлч хамаач бол гэрлүүл хөрөлт очих. Заавал бид нэр өөртөө ингээд амжихгүй байгаа учраас Тэгвэл тавгийн идэг наавь. Өнөөдөр тавгийн идэг хойш нь байсан. Аа. Оо тийм үү. За тэгвэл энэ. Аа тэгвэл тэрийн чиг. За, амархан сайхан байна уу. <laughs> Бүгдгөр өдөр нь ярьж байсан юм. Бас чи тэгж үгээ. Би цагаан сарын бүлэг болгоод нөгөө цагаан сарын одоо 50 эдийн ч юм уу, уулын ч юм уу тийм тэрнийг нөхөх гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хэдүүлэн чи ажиллах хооронд бүлгийн бүлэг дээр явж чадчих юм. Энэ бууз нь авчих. За энийг авчих. За тэгээ. Манай зочин хэрдэг. За бүргэлтийнхээ бүргээд авчих хаягийг нь тэгээ гэрийнхэн дэлж дээ. За баярлалаа. Окей. За баярлалаа. Окей. Яамт нь яагаад ингэ доош хөвтөх вэ? Энд чи чангалчих юм бол ойлголоо. А төвшөө юм уу хоошиг идээд юм. Хөшөө. За нөгөө юуны аа явж гинэ гэж бодчихсан. Нэг юм яа чи нотсон. За. Өөрөөч би. Өөрөөч нэг мэдхгүй. Би мэдхгүй жолоо би ичихгүй. Энийг мэдэх ёстой. Тэгээд тийм ихтэй энэ нэг юм болсон мэдээ. Манай хоёр хүн жафаа авсан байна. <laughs> Ийм 10 болсон тий. Тэгээ хасга хасч болохгүй тий. Хасгаад бас болсон. Өргөжсөн үгээр ирсэн тий. <laughs> Эхнийг чилүүлэхгүй тий. Яг амьсгаа авахд уянга тимэ гэж. Энэ хэлгүй яг юм миний үгийн зөө. Тэс таслах маа монтажлах ямарч боломжгүй. Хаадаг мэт амьдрах. Яг энэ өвөлмжлэл дээр. Аа. Тэр би шоу жанрын ард зурчилт төр очдаг. Юрал мөр хоолно. Таны ажилд бол яаж гэж байна. За нэмэр нэгдүгээр өөрийгөө битгий. За. За. одон за Монгол улсын гавьяат жижигчэнд эрхэм ийм сайхан ах эгч хоёр маань ингээд өнөөдөр зочноор ирээд Улаанбаатар хот маань одоо харин өнөөдөр бүр гайхалтай гайхамшигтай бүр ямар ч утаагүй За 6 дахь хоног За 6 дахь хоног маш амжилттай сайн хэмжээ. Өнөөдөр зөв юу юуг л уйлчих гал байлаа. Энэ удаагийн дугаар ч одоо яасан э, огшоод огшоодаг дугаар байна. Нулимс гарлаа, огшлоо тий. Үзэх хүмүүсээс дагаад уйлах бах та. Энэ төвшөө бас яг манай цаантай сайн өрөвчих юм би би бас их өрөвчих юм байна гэж бод. Дорхноо бай. Тэ. Нэг зэрэг нэг арга гоо 10 10 жил татсан. Тэр нь яг монголчин гараа шууд хийсэн шүү. Шууд Охинтой уртуудаа харагдах гал. Яг тийм болтой. Яа мэрэ шууд тэгж юм чи. Яна миний охин чи одоо намайг хиттэй бол хит болохгүй лээ. За би өөрөө ирүүл байх хэрэгтэй юм байна. Ингээд ирж байгаа. Тийм. Шууд тэгээ ярьж байгаа. Хоёр тавтай байх. Ядаж охиныгоо юмыг төлөвшөөд амьдралыг ухаарах хэмжээнд бас л хэвээр байхгүй. Ядаж тэр үед би тэгэхээр нэг 10 хүнтэй байхад нь нөхцөл тэр хүүхд сэтгэлд нь юм болж шээ. Тэгж бодож байгаа юм чи. Тэгэнгүүтээ За явс охиноо 25 хүртэл 30 хүртэл би ирүүлчихье тий. Баг охиноо хүндээ суугаа тий. Амьдрал ухаараад ойлгох хэмжээнд нь амьд байх хэрэгтэй байна гэж хүн боддог л шүү дээ. Баг асархаад хөвгөх хаа. Тэр дээр цаана одоо асар хайр явж байна тий. Тэр дээр цаана ингээд. Тэгээд би шууд тавнаас шууд хаяал. Тэгээд тийм. Цаанаасаа амьдрал өөрөө явдаг хүн гэж чи юм Шууд гэдэг. Би амьдрал өөрөө яг заадаг. Вау. Ингээд цайл юмнууд очсон юм байна. Тэгээд ийм их юм ирлээ. Баярлалаа та хоёртоо гинэ. Ээж баярлж байна уу хараа. За сайн уу ээж. Тэгээс цаасрын хэмээг авбо. Сюрприз байж чадав уу? Сюрприз байж чадав уу? яахгүй. Тэр нөх хороо хумсаа хуглаал, хумсаа хуглаал танд юм уу? Монголынхаа хумсыг нийлүүлээд гэж. Тийм. Гай гэхдээ амар завгүй байгаа өглөө зорийн алтал бүр амар ядарж байгаа гэхдээ яах вэ? Удахгүй дуусна. Одоо дуу хөл ингээд тийм. Яасан та үзмэр санагдж байна тэр хүмүүсийг харсныг хараад. За өнөөдөр ерөнхийлөгчийн охин орно. Тэгээ бид эд одоос бүгд маш өндөр бэлтгэлтэй байгаа тий сайн. Би танд өчигдрийнхээ гоё нөрөө бодол авч өмсөн зургийг явуулнаа. Юу ээж танд захиалаад очисон юмнууд нь юу юу очисон байна? Химэн бов Еван хоёр нь бол байгаа тий. Химэн бов. Тэгээд Еван тэгээ. Хаа би тэр 36 сарын багт багтаа. Багтаа багтаа. За бид тэгвэл буцаа ажил руугаа орлоо. Одоо бид ингэ зураг авалт руугаа явах гэжээ. Одоо очиод тэгэл бас нүүр амаа бодуулна дараараа гэл. Дайнад ажгүй. Тий, мөнгөө штэ сайн гэрээ эзэн болж байгаа. <laughs> хувц хувц угаагаад их хэрэг тавьж байвал тий. За. За тэгээ та стори хараарай. За баяртай. За баяртай түр баяр. За. Shake it like a baby. Come on and dance with it. Come on. Ah. Shake it like a baby.